So Freunde, Servus! Heute mal aus dem Auto raus. Und zwar sind wir jetzt unterwegs. Mit dem Pipo zusammen fahren wir in unsere Filiale in die Schweiz. Wie ihr seht, haben wir einen kleinen Weg vor uns. Es sind 372 Kilometer, Ankunftszeit 22.22 Uhr. 22. Ist das nicht eine geile Zahl? Ne? Da fahren wir jetzt mal hin in die Schweiz, gucken wir mal, was die da so haben an Autos und dann äh, drehen wir dann im Bibo eine Runde. Weil ich habe Bibo gesagt, einmal müssen wir in die Schweiz jetzt mal gehen, weil die haben echt immer fette Autos dort. Markus, der da unten ist, der hat alles im Griff. Und jetzt fahren wir mal runter und dann machen wir mal zwei, drei gute Videos, Bibo. Hä? Was sagst du dazu? Ja, machen wir. Der Bibo, der Arme, der ist nämlich extra losgefahren heute Morgen. War wieder 500 Kilometer unterwegs zu mir und jetzt fahren wir gerade auch weiter, hä? Mhm. Bibo, da bist du den ganzen Tag im Auto. Ist so. Wenigstens haben wir jetzt schöne weiche Sitze in der Gegend lassen, da kannst du dich massieren lassen, gell? Ja? <laughs> Soll ich dich massieren lassen? Ja, mach mal. Achtung. Massage Beifahrer an. Massage sitzt an. Ah, Pipo, hä? Ah, Spürst es? Ja, ja. Ah. Ah, geil. Ich halt Mercedes. Brutal. Brutal. So, grüezi miteinander. Wie ihr schon gewusst habt, habe ich euch gesagt, dass ich mit Pippo über uns in die Schweiz gehe, gell? So, hier sind wir jetzt. Die Sonne scheint, es ist wunderbar und wir sind hier bei uns in der Filiale in der Schweiz heute. Wir sind ja gestern Abend losgefahren, sind gediegen dreieinhalb Stunden gefahren. Mit der G-Klasse sind wir natürlich gefahren und der Verbrauch war, Pippo, im Schnitt wie viel? 16, 17 Liter. 16, 17 Liter bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h. Das heißt Tempomat rein 100 bis 130 ungefähr. Und ich bin aber trotzdem froh, dass wir mit einer Tankfüllung es geschafft haben. So, was wir heute machen ist, der kleine Bruder von der G-Klasse, der ganz, ganz kleine Bruder, aber der ganz neue Bruder, der mir echt gefällt. Eigentlich kann ich sagen Schwester, weil der Salah, der, für den sind die Autos immer weiblich, ja. Wenn da irgendwas ist, sagt er, she make problem, she make again problem, wir machen den CLA 45 AMG S, nagelneues Auto, 421 PS in Serie. Ja. Wir testen den jetzt mal, wir fahren mal, gucken mal vom Innenraum, weil ich glaube, dass sie innen richtig schön sind. Ähm, bin selber so ein Ding noch nie gefahren, bin sehr gespannt. Bevor wir da jetzt mal loslegen, gehen wir mal rein in unsere Halle, dann zeige ich euch ein bisschen was, zeige ich euch die Jungs von hier und dann schauen wir mal, Pivo, hä? Mhm. So, das sind unsere Firmenfahrzeuge, der gute i8, der ein oder andere kennt ihn schon. So. TTRS, der kriegt volle Pakete mit große Lade von TTE und alles, methanol alles. Worauf ich mich aber auch noch freue, ist auf den schönen M8 hier. Gucken wir, wo die Jungs sind. So, grüße miteinander. Hier ist das BP-Team aus Germany. Stellt euch mal geschwindig vor, meine Community. Wer bist denn du, Kerle? Erzähl mal. Äh, ich bin der Markus. Nicht so ernst, Markus. Lach doch mal ein bisschen. <laughs> War spät gestern, seit froh, dass ich überhaupt hier sitze. Das ist der Markus, das ist mein Partner. Der macht die ganze Sache hier, wenn ich nicht da bin. Genau. Der hat es voll im Griff, ja. Und natürlich seine Kameraden hier, ja. Hallo. Der Alex. Und der Toni Biasco heißt der Biasco, merkt Name. Wenn es Anruf heißt, ja, salut, das ist der Toni Biasco hier, hallo. <laughs> ja. So, Kinder, der Spaß ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt da, gell? Ja. Jetzt fangen wir an zu schaffen. Aber ihr wart, ich, ich weiß, ihr seid eh immer so fleißig. Weil ihr wart ja gestern Abend um, um 11 auch noch hier alle. Gell? Immer. Seht ihr den Markus, der liest nämlich schon die ganzen Fahrzeuge hier aus. Ist fertig. Kannst ist fertig. Sehr schön. Aber ich und der Pico, wir gehen jetzt mal fahren 100, 200 in der Schweiz. Ja, leck mir Marsch, wenn die Cops uns kriegen, Auto ist weg, was sag ich dem Kunde bloß? Joi. Die, die lange Gerade da hinten, die ist ja hervorragend dafür, für 100 auf 200. Ich fahre langsam hin und fahre schnell wieder zurück. Kann man machen. Einmal am Tag. Oder zweimal. Ja, einmal morgens, einmal mittags, einmal abends, oder? Bimbo. Mhm. <laughs> mhm nur Sofas. Ja, ich pass auf, Markus. Ich habe ja, hab ja meinen arabischen Führerschein dabei. Gucken wir mal, was das Ding so kann, oder? Jawohl, ja. Loggen tun wir mal, dann sehen wir ganz genau, was hier passiert, gell? Hier, was gucken wir? 0100, 100, 100, 200 oder was? Ja, würde ich sagen. Du weißt ja, Markus hat gesagt, wir müssen aufpassen, gell? Bauschnalle, gell? Also ist echt toll gemacht alles, sieht echt wunderschön aus. Nur das hier ist ein bisschen komisch, finde ich gerade. Aber so hier, dass die Luftdüsen alle beleuchtet, ne? Das lasse ich jetzt nachträglich an meiner G-Klasse machen. Die Luftdüsen beleuchten. So, jetzt gucken wir mal. Verbinden wir uns mal mit dem Draggy. Und Bibbo, wie findest du das in der Schweiz so? Was? Stabile Karren, ne? Stabile Karren. Die Schweizer, die haben halt Para. Ja. Jetzt machen wir mal auf jeden Fall. Die Traktion mal aus, ne? Dann gehen wir mal auf unsere private Strecke, gell Tibo? Ja. Wir haben nämlich einen Flughafen gebucht. Wir haben hier in der Nähe einen Flughafen. Aber trotzdem machen wir nur 0, 100, 100, 200, weil wir können da nur ganz kurz drauf. Weil da kommen Flugzeuge. 100, 210, 7. Hat, der hat aber kein, hörst du das Pipo? Kein Geblubber, nix, gell? Nee. Null. müssen wir mal reinprogrammieren, oder? Mhm. Also, dann fahren wir direkt auf den Prüfstand drauf, hä? Dann messen wir mal das Ding. Nicht mit dem in Zürich, auf dem Prüfstand. Weil hier in der Schweiz haben wir natürlich einen Prüfstand. In Deutschland auch, aber da sind wir mit dem Bau noch nicht fertig. Und deswegen haben wir da mit dem in Zürich zu tun. Drauf sind wir, Bibo. Also Kinders, eins sage ich euch. Hier hat AMG mal wieder bewiesen, dass die einfach brutal sind, ja. Schaut euch das an. Das Auto hier, also ich habe jetzt hier erste, zweite, dritte, vierte, bis zum fünften Gang Volllast, ja. Überlegt euch mal Volllast. Wir haben eine Außentemperatur von 15 Grad. Ich habe eine Ansauglufttemperatur von 16,875 Grad. Wie zum Geier kühlen die nur das so gut, ja? Die, das sind Babos, die wissen genau, wie es geht. Und dann schaut euch das mal an. Früher hat man gesagt, okay, ah ja, was für ein Ladedruck? 1,1, 1,2 Bar. Da haben sie gesagt, oh, echt so viel schon, ja. Und schaut euch mal an, was AMG in diesem Auto Serie für einen Ladedruck fährt. 1,923,59 Bar. Wir müssen ja Atmosphäre abziehen. Das heißt, die fahren 2 Bar Ladedruck mit diesem Ding, ja. Jetzt stellt euch mal vor, 2 Bar Ladedruck, Volllast, ja, und eine Ansauglufttemperatur von 16 Grad. Also da brauchen wir keiner kommen von einem größeren Ladeufkühler oder irgendwas, ja. Brauchen wir definitiv nicht, ja. Da hat AMG super Arbeit gemacht. Wir gehen jetzt auf den Prüfstand, messen das kurz durch, das Ding, ja, gucken wir, was die Serie hat. Und dann machen wir unsere gute Software, gell, Bibo? Machen wir. Schön. Also, Bibo, gucken wir mal, ob die schon festgespannt haben, wenn das Klump. Du, das Ding für 2 Bar Ladedruck. Ich bin gefahren von null, alles durch. Weißt du, was Anfahrdruftemperatur war? 16 Grad. Nee. Ja. ich habe mich, ich, ich hab mich gefragt, wie die das runterkühlen, Alter. Kann sich Audi was abschneiden von. Da kann sich nicht nur Audi was davon abschneiden, Ambo. da kann sich die ganze Welt davon was abschneiden. Ja. Gott verdammt, wie jedes nochmal, du wirst. Ich sag ja, ey, ich sag mir, was, was wäre Mercedes ohne AMG? Ich glaube nicht viel. Traurige Nummer. Hä? Traurige Nummer. Der Markus hat es auf den Punkt gebracht, eine traurige Nummer. Punkt. Was? Zustandsmodus, du wirst gerade aus dem Kopf. Häuschen, Knopf oder Knopf, Häuschen. Ach, hau doch einfach drauf aufs Lenkrad, da wird schon okay. Warte. Ja, manchmal muss man sich mit einer Hupe ein bisschen Respekt verschaffen. Mach mal kurz Haube auf, ich will mit Bibo gucken, wie es da so aussieht. So, Bibo, da hast haschen. Hier, schau. Das Motorsteuergerät, das gute Ding. Hä? Kommst wieder super hin. Gegenüber dem C63, C63 musst du irgendwo da unten rumfummeln, aber hier toll gemacht. Mir ist jetzt klar, warum das Ding so gut äh, dasteht und, und so gut kühlt, ja? Das hat ja auch der Nikola gemacht. Stanic, kommentier mal drunter, Kerle. Hast gut gemacht, das Ding, gell? Ah ja, freilich. So, Rieselader, die Ansaugung, also schaut euch das mal an, das Ding, das sind ja Rohre, das ist ja abartig, ja? Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt brutal, ja? So, dann geht's da runter. Also ich muss euch sagen, Kollegas, Respekt an AMG. Du, aber was ist ein Pole ohne Arme? Erwerbsuntätig? Nee. Vertrauensperson. <laughs> PS. Wir haben 345,5 kW und 485 Newtonmeter, 500 hat er in Serieangabe, das heißt, das ist ein bisschen runter, aber mit ne- der Leistung sind wir natürlich 30 PS mehr, ne? 370 PS, äh, 470 Nee, 469, PS, genau, in Serie. Also ein bisschen mehr als angeben. Kommt schon eine Erklärung. Ich lege meine Latte drauf. Und zwar haben wir mit Bibo zusammen die Software. Was echt brutal war, auf dem Prüfstand ein paar Mal gefahren, hin und her. Die Ansauglufttemperatur ist nicht über 30 Grad hochgegangen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Zauberei? <laughs> die AMGler können zaubern. Software CLA 45 AMGS. Ja? Wir haben hier auch eine ähm, MD1-Steuerung drin, Bosch. Und das sind halt jetzt auch so einige Kennfelder. Ich werde es euch nur ein paar zeigen, ja, ähm, die meiner Meinung nach wichtig sind. Das ist einmal hier praktisch das Zündwinkelkennfeld. Ja. So sieht es aus. Unter hoher Last fahren die natürlich wieder hier 2,5, 3 Grad, dann auf bei ganz hoher Last. Da bleiben wir auf 12 Grad stehen. Ja, der Motor ist sehr gut verdichtet. Der kann Ladedruck und Zündung. Na, ne, Vivo? Mhm. Ja, hier ist ein ganz gutes Kennfeld. Das ist das praktisch äh, Klopfregelungseingriff auf maximal erreichbare Füllung anhand von Zündwinkelrücknahme. Wir sehen hier bei 6 Grad Rücknahme wird er schon hier reduzieren von der Füllung. Gerade dass dem Motor halt nichts passiert und die Kennfelder am besten nicht anfassen, gell? Genau. Was haben wir denn noch Interessantes? Minimal Lambda für Bauteileschutz, das heißt äh, minimalstmögliche Lambda. Ähm, ihr seht, in Serie ist es hier ziemlich äh, fett auf 0,75 Lambda. So fett machen wir das natürlich nicht. Ja? Wir stellen es anders ein, wie könnt ihr erfahren, wenn ihr mit dem Auto zu mir kommt, dann sage ich euch das und zeige euch das, was ich da alles mache. Ähm, ja, Ladedruckbegrenzungen, Drehmomentbegrenzungen ist alles hier. Optimaler Zündwinkel, Modellreferenz, Zündwinkel wird alles mitgemacht. Maximale Sollfüllung anhand von ähm, Saugrohrtemperatur. Das habe ich jetzt schon hier umgerechnet als Ladedruck. Das heißt, bis 70 Grad lasse ich Ladedruck dann stehen und ab 80 Grad komplett runter wie Serie. Dass da nichts passiert. Ne? Und ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt hier eingestellt 3400, ja, maximal. Das heißt ähm, 2,4 Bar, weil wir 1000 abziehen. Biro, glaubst du, macht 2,4 ja, Bar? Ne? Ja, sehr. Serie waren 2 Bar, ne? Ja. Welches vergleichbare Auto fährt 2 Bar im Serienzustand? Pah, nur Diesel. Nur ja. BMW Diesel, ja. Also so Benziner Gut, der Vorgänger 45er ist auch 1,9 glaube ich gefahren, ja, aber sonst ganz, ganz wenige fahren so viel Druck und AMG hat es echt im Griff. Die Schubabschaltung haben wir natürlich wieder aktiviert ein bisschen, ne, Pivo? Mhm. Auf 1,5 Sekunden und stellen den Zündwinkel etwas anders ein, damit es sich ein bisschen anders anhört. Ja, Pivo, merkt euch die 2,4 Bar Zündung und dann gucken wir mal. Ich mache jetzt hier noch zwei, drei Änderungen rein, ja, und dann messen wir mal auf den Prüfstand und dann gehen wir fahren. Dann zeige ich euch mal die Auswertung, ob er auch wirklich das anfährt, was ich ihm sage. Ja, weil das ist ein bisschen tricky, da ist ja das CPC verbaut und das limitiert auch ähm, alles und da musst du halt auch wissen, welchen Schalt du dann umlegst in der Software, damit dir das CPC nicht mehr eingreift und du den Druck fahren kannst, den du willst. Und dann spielen wir das jetzt rein und gehen testen, Pipo. Achso, auf geht's. wir sind fertig. Ich gehe jetzt gleich im Pipo nochmal Zeiten messen, aber die Auswertung können wir hier mal machen. Wir haben Serie gehabt, äh, 400, knapp 470 PS, aber ja schon mehr gehabt als angegeben. Vom Drehmoment waren wir bei 480 und jetzt haben wir maximales Drehmoment von 570. Ja? Wir sehen, im mittleren Drehzahlbereich haben wir 100 Newtonmeter mehr gegenüber vorher. Ja? Und von der Leistung sind wir jetzt bei 503 PS. Das heißt, dieser kleine 2 Liter Turbomotor produziert 503 PS. Da der Markus spielt da hinter dem Ferrari, guck mal. Ja. So, das heißt, wir haben einen Leistungszuwachs, also der Zuwachs selber, ähm, von 34 PS ja, und ein Drehmomentanstieg von 100 Newtonmeter. Ich gehe jetzt mit dem Pipo testen, 0, 100, 100, 200, wir haben die Zeiten vorher gemessen, jetzt messen wir auch und dann gucken wir mal, was das Ding hat, gell Pipo? Ja. Quarter mile. So Pipo, dann fahren wir jetzt mal, gucken wir mal nochmal die Zeit, hä? Das Ballern haben wir auf jeden Fall. Serie macht er ja nichts. Jetzt hört man wenigstens ein bisschen was, gell? Ja. Die OPF, der Opf, der schluckt halt auch ein bisschen was, gell? 60. Hörst du das? 60. Mhm. 60. Na, Pipo? Ja. Und die Alte spricht immer hier 60. 60. unterwegs. Wir sind definitiv schneller wie ein C63 AMG in Serie. Hm? Und das mit dir an Bord. Ja. Das lässt sich doch sehen, oder? Auf jeden Fall. Mir gefällt das. Sound hast du gehört? Geil. Sound ist gut, gell? Ja. Gesundheit. Ja, moin, danke. Bless you. Ivo, <laughs> bless you. mhm. So, Lille, wir sind fertig mit dem Ding. Ich bin sehr begeistert von dem Auto. Gefällt mir ganz arg, vor allem der Motor, der ist halt echt so geil. Der Bibo macht für euch jetzt einen Porn, ja? Und ich gehe weiter arbeiten zum nächsten Auto. Also, bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss! I got love. I got life. I be out here winning in life. Don't play your hate and no mind. Right. No bad vibes, I ain't got no time for that. Nah. That paper, I'll be on my grind for that. You might see me in Dubai, but don't be so surprised, cause I got love. I got love.